Бәріне сәлем, сендермен бірге мен Балнұр, менің каналыма қош келдіңдер. Және бүгінгі видео менің каналымда бұрын соңды болмаған жаңа рубрика болады. Бұл рубрика Хэллоуин мерекесіне арналған қорқынышты историялар. Көріп тұрғандарыңыздай мен арт жақты безендіріп қойдым, сіздерге ұнады деген ойдамын, себебі мен өте тырыстым. Және мұнда Хэллоуин деп жазылып тұр. Если что, бұл орп Және бүкіл осы атмосфера сендерге ұнап тұр деген ойдамын және маған кішкене өзіме қорқынышты себебі қазір түн и мен светтің бүкілін өшіріп осы қызыл подсветканы қосып отырмын и маған кішкене қорқынышты сол себепті мені лайктармен қолдап жүресіңдер деген ойдамын және бүгін мен қорқынышты история айтпаймын ал қазақ мифологиясындағы жағымсыз екі кейіпкер туралы айтатын боламын бұл бізде жезтырнақ және албасты менің каналым қазақ тілінде болғандықтан мен қазақ мифологиясындағы жағымсыз кейіпкерлерді айтайын деп шештім осы менің жинаған ақпараттарым сіздерге ұнайды деген ойдамын және бүкіл ақпараттарды мен осындай әдемі дәптерге жазып қойдым содан оқып отыратын боламын Бірінші мен жез тырнақ туралы айтатын боламын. Жез тырнақ имек жез мұрынды, үлкен жез тырнақты, сұлу жас әйел кейпіндегі жын пері тектес пері. Ол ғаламат зор қара күш иесі. Өзінің ашты айқаймен ол құстар мен жануарларды орманда өлтіре алады. Жезтырнақтың келер мезгілі түн. Адам әр дыбыстан сескенетін уақыт ол ну ормандарда мекен етеді кейбір мифтік ертегілерде жолы болғыш аңшылар жезтырнақтарды айламен жеңеді сондай аңыздардың бірінде аңшы аң аулауға шығады күн батқанда бір іңірге қонайын деп алаулатып от жағады бір кезде аңшының қасына жас келіншек келеді аңшы оны дәмге шақырады жезтырнақ үнемі тіпті тамақ жеп отырғанда қолын ұзын жеңмен жауып жеңімен мұрнын көлегейлей береді көлегейлей береді деген ол жаба береді деген сөз осылай бір нәрсе қылып және жез ол жеңімен жауып өстіп істеп отырған бұны байқаған аңшы оның пері екенін ұғады әйел кетіп қалғаннан кейін аңшы оттың жанына бір бөрене тастап оны өз киімімен жауып қояды содан өзі бір ағаштың үстіне шығып алады мылтығын оқтап алады да жез қайтып келгенін күтеді түннің бір уағында жез қайтып келіп бөренені аңшы деп ойлап өзінің ұзын тырнақтарымен бөренені бас салады жезтырнақтың тырнақтары бөренеге кіріп кеткеннен кейін аңшы мылтығын жезтырнаққа дәл көздеп атып өлтіреді ертегілердің көпшілігінде жезтырнақты жапандағы жалғыз әйел ретінде көрсетеді алайда аңыздарда жезтырнақтар кәдімгі адамдар сияқты өмір сүреді олардың күйеуі және балалары да болады бұл тіршілік иелері керемет кекшіл болып келеді егер біреу жезтырнақты өлтіре алса онда оның күйеуі жезтырнағы үшін кек ала бастайды ал күйеуін өлтіре алған жағдайда олардың жесір қалған балалары кек ала бастайды сонымен қатар бұл жезтырнақтар өздерінің мінезі және басқа да функциялары жағынан вампирлерге ұқсайды бірақ жезтырнақтардың айырмашылығы күмістен қорықпайтынында жезтырнақтың киімі күміс алтын әшекейлерге толы болып келеді келесі албастыға көшейік албасты дегенде күлгілеріңіз келетін шығар себебі біз бұл сөзді біреумен ұрысып жатқандай қолдануымыз мүмкін бірақ қазір албасты туралы айтқаннан кейін олай айтуларыңызды қоясыздар деген ойдамын албасты бірде адам кейпінде бірде жануар кейпінде көрініп бір күйден екінші күйге ауысып әйел адамға оның ішінде бала босанып жатқан әйелге қарсы әрекет жасайтын қас күш ол туған туысқандардың түріне ене алады сондай-ақ түлкі ит ешкі сияқты жануарлар кейпін қабылдай алады деген талдаулардың маңызы зор ел арасында албасты мен адамның кездесуі үш сюжет құрайды бірінші сюжет бір адам жолда келе жатып аузында адамның өкпесі бар итті көреді оның албасты екенін ұғып оны сабап өкпені алған жеріне қайтадан қуып келеді қуып келсе жаңа босанып жатқан әйел талып жатады екен адам албастыны ұрып өкпені орнына қойдырғанда ғана әйел есін жияды екен екінші сюжет бойынша түнде албасты ешкімге көрінбей келіп үйдегі әйелді немесе қызды тұншықтырып жүреді осы үйге қонаққа келген келі біреу әлгі албастыны көріп оны сабап үйден қуып жібереді сөйтіп науқас адам ауруынан мүлде айығып кетеді екен ал үшінші сюжет былай баяндалады бір адам албастыға әйел кейпінде жолығып ол екеуі бір бірін ұнатып үйленеді екен біраз уақыт бірге тұрады соңында әңгімелері жараспай әртүрлі себептерге мәселелерге байланысты адам одан қол үзеді албасты оның қылығына ашуланып оған зиян келтіре бастайды адам оның пері екенін ұғып оны сабап ұрып қуып тастайды немесе мылтықпен өлтіріп тастайды екен Осы үш сюжетте де албастыны тек ер адамдар ғана жеңе алады. Албастының айқын әрекеті жас босанған әйелдерді өлтіру. Мұндай жаман қылық басқа жын перілерде жоқ. Қазақ хикаяларында албасты толғатып жатқан әйелдің өкпесін ұрлап алып, суға тастайды, сөйтіп әйелді өлтіреді. Хикаялардың көпшілігінде елі бір адам өкпені ұрлап алып бара жатқан албастыны көріп қалып, оны есіне тандырғанша сабап, қорқытып өкпені қайтадан орнына қойдырады екен албастылардың күннің күркіреуінен де қорқатындығы айтылады екен албастының шығу тегі бойынша мынандай аңыз бар бір замандарда ел ішінде бір әйел болған екен ол көрінгенмен ұрысысады санаулы ғұмырында бір пендеге жақсылық жасап көрмейді халыққа әбден жексұрын болған сол әйел бір күні бала көтереді бірақ айы күні жетіп баланы дүниеге әкелер сәтінде өмірден озып кетеді екен әйел көрде жатып баласын туады бірақ бала не адам емес не айуан емес кейіпте өмірге келеді өзі ана құшағын көрмегендіктен екі қабат әйелдермен өштесе бастайды босанғалы жатқан әйелді бас салып тұншықтыратындықтан жұрт оны албасты деп кеткен қазақ фольклорындағы албасты туралы мәтіндер әртүрлі сол мәтіндерді сараптай келе албастының екі түрлі болатынын аңғаруға болады оның бірі қара албасты ал екіншісі сары албасты қара албастыны ешбір молда бақсы қашыра алмайды ал сары албастыны бақсының немесе қамшының күшімен жеңуге болады міне осымен менің алған ақпараттарым бітті сіздерге менің жинаған ақпаратым ұнады деген ойдамын егер ұнаса мені қолдап осы видеоға лайк басып каналыма тіркеліп комментарий жазуды ұмытпаңыздар ал мен жаңа видео түсіруге кеттім пока пока